va continuer à adorer. Numéro 256. Chant d'espérance. Ciel pour quand moi. Regardez mon bon côté là. Dis ciel pour nous, moi. Ciel pour nous, moi. Ciel pour nous, moi. Ciel pour nous, moi. Yes, malgré problème, malgré tracas malgré souffrance, ma négociation, ma négociation, ma négociation, ma négociation. Ouvert cœur pour adorer. Amis, ouais, combattant dans le préfère deux bras en Est-ce qu'on l'a fait? Préfère deux bras en de pieds coupés, de jambes pétées, est-ce qu'on femme ou pas de valeur, méprisé mais quand as celle là, quand as celle là, quand as celle là, quand as celle là, quand as celle là, ouais, va m'aller. Alléluia. l'esprit, Motivez l'esprit. C'est ça, Dieu. Contemplez mon Dieu sur son trône. vive avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur laisser Contempler mon Dieu sur son trône. vive avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds. dans le ciel, dans le ciel. vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel. Non, mais là, attention, Le Unis. Unis ma voix au cœur des anges. Béni, loué, Emmanuel. Chantez à jamais. Alléluia. Oh, dans le ciel dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Alléluia. C'est là le bonheur éternel. Jouis, jouis d'une paix infinie. voir mes âmes dans le ciel. Oh, oh c'est délivre Mais c'est dans nos paroles, monsieur. Dans le ciel, dans le ciel avec Jésus dans le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est là le bonheur éternel. Retrouver, retrouver les saints dans la gloire. Oh, près du trône de l'éternel. Ouvrez Ouvre-le. le cœur. de cœur. Dans le ciel, dans le ciel avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Contemplez, contemplez mon Jésus son trône. Vive avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le, dans le ciel. Dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel. Oh! Mon bagage là! Mon bagage! Contemplez, contemplez mon Jésus son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds. Oui, oui, oui. Dans le ciel, dans le ciel avec Jésus dans Pasteur de mon chemin. Pasteur de mon chemin. Pasteur de mon chemin. Il ini ma voix au cœur des anges. Béni, loué, Emmanuel. Chantez. Oh! Frère Ismaël, mon chemin. Dans le ciel. Dans le... Mais c'est pas les vrais, oui. Abondamment. Pendant vous seul, t'en Apporte ta main. Hein, pendant vous Je Jouis d'une paix infinie. Pour hausser de l'immortel et vie. Oh! Dans le ciel, dans le ciel, Frère, dis-moi, mon Dieu, c'est ça, mon Dieu. Oui. Retrouver, retrouver les saints dans la Baloué Abraham. Baloué David. Baloué Ezekiel, messieurs. Dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel. Quand t'appelais, quand t'appelais mon Jésus en trône. Alléluia. Pasteur Esther, quand c'est la fleur, on Dieu béni. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Oui, oui. Chantez réalité la vie. En allez, en allez, en allez, en allez. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Hey! Jésus dans le ciel. c'est Esther, ça c'est lui. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Contempler, contempler mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds. Ouais, ouais, ouais. Dans le ciel, dans le ciel. Alléluia. N'a quitté la terre. N'a quitté la terre. Dans le ciel, dans le ciel dans la terre, la terre. N'a quitté la terre. N'a quitté la terre. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Alléluia. Moi t'ai choisi. Moi t'ai choisi. Net pour toujours. À mon ça et fils mon On n'est est pas de c'est Avant attendez Avant la la la Quand t'es pas pour là Moi moi moi moi moi moi Amène avançar. Oh! Aleluia. Aleluia. Filhos, filhos, passe. Tá filhos, filhos, passe. Tá! Faz o jeito. Faz o jaque. Mwen, mwen mwen fèy, chou a bousen la, mwen bikrisvi, konzot mi, tout moun, mwen mwen soubadan. Mwen a hoto konj akatabyo, mwen a hoto konj akatabyo, mwen mwen mwen soubadan. mais la vie Moi c'est mais moi passé, mais moi monté, côté mon Dieu Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi, lâche le cadeau, oh. Les ailes, les la vie, passe. Eh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. t'es choisi, moi choisi, mais pour toujours, un monde ça est, fils bon Dieu, pas n'est pas j'ai moi. Un monde ça, un monde ça est, mais prends-le, mon Dieu béni, mon Dieu béni, Dieu la traverse la rue, la traverse la rue. Moi t'es choisi, moi t'es choisi, là pour toujours, pas ça. Mon Dieu ben, mon Dieu ben. Kaya, fais nous, Kaya. Tout allant, moi Jésus. Mon Dieu béni. Pas moi Jésus, pas moi Jésus. la maison, la maison. Pas moi Jésus, pas moi Jésus. la maison, Pas moi Jésus, pas moi. moi. moi. Pas moi Jésus, pas moi. Como é Jesus? Como Jesus? Você é sobra. Ele é Jesus. Relaxa! Jesus. Você é soberano. nos Jesus. Jésus, par moi Jésus peut se sauver du puissance et Par moi, par moi Jésus peut se sauver du puissance et Par moi Jésus peut se sauver Alléluia Par moi, par moi, par moi Par moi Jésus peut se sauver du puissance Oh, 23 ans d'espérance et d'histoire de moi. Béni soit le jour où j'ai fait soit de Jésus pour m'être. Je veux célébrer le bienfait qui viens de